大家好，我是金英老师，欢迎收看我们这个月的生肖运势月报，好运来抱抱。今天要跟大家分享五月份个别生肖的流月运势解析。在我们开始之前，请大家务必在下方帮老师按下订阅以及赞，这样子你才能够每一周每个月都在第一时间拥抱好运哦。如果你能够帮老师分享出去，那你就会是老师的大贵人。 好，我们时间到了，国历的五月份，从五月五日开始就是农历的四月了。而在这当中，我们会经历两个节气，一个是立夏，另一个就是小满。也就是说，很快的，我们会告别这个反复的温差、春天后母脸的气候，也会正式的结束了。在这一个月份当中，个别的生肖将会各展所长。 金老师在这边也会建议大家要好好的把握这一个月，因为它是一个生意盎然的月份，为自己储备丰厚的能量。所以在这一集的生肖运势月报里面，你一定要听清楚，把握好你自己的运程，因为我们除了知命、懂命，还会要用命再造运，这样子你才会是人生的胜利主哦。 首先，我们来看一下五月份的流月影响关键字。不管你是哪一个生肖，下面这些啊都是我们要注意的部分。影响层面在于轻重的比重。五月份大家要留意的人事物有沟通，不管你是在表达，很有可能让人家觉得自信，或者是自负，还是失信，还是谎言。 沟通还是欺骗，甚至你的承诺感觉会像是缺失。所以，在这一个月份，人与人之间的沟通，不管是跟亲人、跟同事、跟上司、跟同僚，甚至跟亲跟那个家人，都是非常需要去做留意的。第二点是驿马，驿马星在这个月份蠢蠢的欲动，所以呢，我们在出行之前。 我们必须要确认我们的行程是否有任何的变动，交通工具是否有做了保养，不会在路上出了什么乱子。电子产品有没有遗失密码、档案损坏，或是遭受到病毒攻击，这些我们都可以事先预防的。第三，你的文件，比如说文书、合约，或者是你工作上可能会面临的 ISO 的机核。 这些该补足的文件文书都必须要尽快的落实。新合作案购置或者是更换物品的部分，包含宗教信仰这些，在这个月都会是蛮重点的。个人欲望的一个膨胀，比如说我们在金融理财的配置、资金的调度、银行借度的还款，尤其是台湾的朋友们。 在五农历这个农历的四月份，也就是国历的五月，你们刚好会逢到报税的季节，所以以上这些都是大家在这个月份要特别留意的方向。另外，资金流同时也会让大家呢，在这一个月份呢，面临财务压力，甚至对应的也是有机会去提升你收入的新机会。 本月份另外要留意的另外一个流月关键字是危机，我们要不停的从危机当中寻找转机跟转折。针对感情的部分呢，在这个月份，唉，很多朋友呢可能会发现他可能会展开一段新的恋情，多情多爱，但是这恋情可能是错误的，或者是会让他感觉没办法放松，无法释放他。 的压力，或者是这个感情是属于压抑型的情感，没有原则的那种爱欲，比如说比较放荡型的。所以这段时间呢，老师会建议在感情方面呢要多做思考。虽然你可能会觉得，哎，这感情来得很快，一时也感觉非常的甜蜜，但是长久来看呢，这降温之后很有可能就会出事了。好，再来我们就是针对。 个别生肖的流月解析啦，每个生肖老师会评比当月份的运势强度，最旺的部分会是用五颗星来呈现，以此类推强弱。顺道一提，本月份的纵横凶星强度呢是十九趴，所以如果你看到你的生肖凶星强度是大于我们的综合平均，也就是它是高于十九的时候。 你务必要留意，再留意，因为它对你的影响相对就比较难去做抵消喽。好，我们来看一下属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在本月份你的好运程度是三颗星，凶星强度是二十趴。首先，属老鼠的朋友在五月份你特别容易感觉到疲累，这种疲累会有两种极端，第一种是你平常就没有什么变化。 日复一日的过，属于稳定型或是宅男宅女型的。那这个月会让你感觉好像哦，我得到了五月病，做什么都有那么一点点的厌倦感，容易感觉什么都好麻烦。哎呀，工作好麻烦，感情好麻烦，要跟对方解释好麻烦，就连请你呢生病看个医生吃药，你都会嫌麻烦。另外呢，一种是属于激情型的老鼠。 积极型的老鼠，他会觉得哇，天哪，我的事情怎么好像永远都处理不完？怎么一件事情还没有结束，另一件事情又接踵而来？但是属于这类型的朋友，你会选择我毛起来干，反正兵来将挡，水来土掩，老子跟你奉陪到底。这样的心态可以让这类型属老鼠的朋友呢，在忙乱之间一样建立起不错的名声。 而不会在不经意之间让自己的收入或者是成绩忽然，哎，整个窜起来咯。所以在这个月的属老鼠的朋友，需要的是多勉强自己一点，疯狂的燃烧自己的斗志，把你的小宇宙的力量吹到最极限。这样子属老鼠的朋友在下半年的时候啊，也会因为你目前的这个努力，收到不错的效果。哦。当然，我们在这个月。 属老鼠的朋友也可以犒赏自己一顿大餐，因为毕竟你付出了不少嘛。好，来犒劳自己的辛劳，这也是一个不错的激励自己的方式。再来是属牛的朋友喽。属牛的朋友，本月份的好运程度同样是三颗星，凶星的强度是十九趴。属牛的朋友在这个月可以说是运势开始抬头了。这个月属牛的朋友贵人运旺盛。 无论你做什么事情，尽可能都使用团队的力量，呼朋引伴一起干，好，让团队的力量来弥补你自己原本的不足。而且呢，在资源共享的结果之下，虽然呢我们的成效或者是加己是需要大家一起平分的，可能你会觉得，哎，到最后分一分，我也没有得到很多的利益呀。可是你可以换来人心，这个是不是你用？ 钱就可以收买的，而且呢，原本达到你一个人没办法完成的事情，也完成了。不过你要注意一件事情哦，人不患寡，患不均。如果是透过团队所得到的好处，千万你不要小气，或者是想说哦，我自己多占一点好处，这样子反而会弄巧成拙的。这个月属牛的朋友，你比较容易变胖。 所以老师要提醒你，务必在饮食的部分要注意一点，不要每天都想要吃一点点的小零食。我觉得哦，有这么一个一点点的零嘴，好像是你的小确幸。你每天的一点点小确幸，可能就会转换为体重机上面的数字，绝对会完完整整的记录下来。所以，如果你每天用幸福快乐写日记，你的体脂肪这个指标也会跟着你的。 另外提醒属牛的朋友，本月份务必要多喝水，对你的心灵跟健康都会有比较正面的影响。含糖饮料啊，在这个月，属牛的朋友它是你的恶魔代言词，喝下去保证你隔天下午什么都不想干，不仅精神会懒洋洋的，还得事后赔上你的体重，会得不偿失哦。所以记得记一下口甜品。 out 好吗？再来，我们来看一下属老虎的朋友。属老虎的朋友，在这一个月，你的好运程度是四颗星，凶星强度来到了二十趴。这个月属老虎的朋友会开始觉得舒心一点了，各种事项的处理上面呢，也比较清晰、有头绪、有条理。这个月，同时也是我们属老虎朋友春心大动的。 姻缘桃花月，所以属老虎的朋友，尤其是男性，哎，你好像忽然变成了我们眼中的撩妹高手。无论你是特意，或者是你是不经意的，你都会让周遭的女性觉得你怎么一直在放电。呃，他之前有这样子吗？还是是我的错觉？好，可是如果你是已经有伴侣的，好，属有伴侣的属老虎的朋友。 千万不要去乱电人哦，要聊回家聊家里那位，不然啊你在外面乱聊，你可能回家会被电的很惨，好不好？这个月啊，属老虎的朋友最好也把你的精力都放在你的事业上面，尤其是从事业务的朋友，在这个月你的业绩搭配你的个人魅力，将会是非常非常有收获的一个月。不要因为你很怕热就一直待在办公室啊，因为。 出去如果可以赚钱，你真的一旦赚到了钱，你想要多凉快就有多凉快，冷气想吹多少就能够吹多少，对不对？那内勤的朋友，这个月你要积极一点的争取外差的业务，哪怕你是跑腿，也要多一点机会让自己往外跑，因为呢，在这一个月份往外跑，就算让你晒个太阳也好，但是不是偷懒哦。 对属老虎的朋友呢，就能够间接的累积那么多一点点的能量，所以你不要浪费喽。这个月属老虎的朋友可以多喝一点绿茶，让自己更神清气爽。再来，我们来看一下下一个生肖是属兔子的朋友，好运程度在本月份是五颗星，强度呢，凶星强度到了二十六趴。 这是相对的，好，属兔的朋友，因为你们是本月份的强运王，所以凶星的强度呢，反扑向的后劲也相对的会比较强一点，所以你们务必要订阅老师的频道，留意接下来的运势周报，在特定的日子你要格外的注意，你就可以安然的度过这整个月份喽。好，那针对属兔的朋友呢，其实在这个月呢，对你来讲是相对平稳的一个月。 在过去经历了大风大浪的月份，属兔的朋友也该是时候让你享受平淡是福的好月份了。这个月属兔的朋友，除了平稳之外，也是属于人见人爱型的月份。明明你没有做什么，可是大家的注意力、关注都会在你身上，有吃有喝的机会就很容易被揪出去。哎。 当然啦，一直吃吃喝喝是很开心，没有错。可是呢，你的荷包可能就会比较伤。那有些人纠团，你也会不好意思去拒绝，或是你不容易去回回拒。半推半就下呢，你就把美食全部吃下肚了。等你回过神啊，你看到当月份的这个账单啊，娱乐费或是你的餐饮费，再看到自己圆润的下巴、微凸的小腹，你就会想到哦，这个就是物质不灭定律。 吃吃喝喝花掉的钱，全部转换成你的体脂肪了啊，还跟你自己呢紧密的结合在一起。所以老师会提醒你哦，属兔子的朋友，饮食计划跟你的开支计划在本月份要特别的留意哦。尤其是老师也有说了，本月份的关键字：个人欲望膨胀，还有财务都必须要多多的注意，多吃一些。 高纤维类的食物，哈，蔬果，也建议呢，培养每天呢做一点运动，哈，十分钟到半个小时这样的一个好习惯，才不会让这个物质不灭定律啊，在这一个月份呢跟上你，呃，透过你的体重来验证，好吗？再来，我们来看一下下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友在本月份的好运程度是零颗星。 胸心强度是十六趴。哎呀，属龙的朋友也不要气馁哦。虽然在这个月份对你们来讲是比较辛苦的一个月，因为你的天时跟地利都不在你的身边。所谓我们呢，就是台语说的“做个老官，个客人嫌个老暖”，想做什么都不对盘。明明我很认真面对我自己的义务啊，可是不是我做的成绩不够理想。 就是因为我忽略了一些小细节，然后让自己又花了更多的心力去弥补这个过失，而且好不容易把完成的事情做好了，你发现原来我过了时效，结果我的成绩呢大打折扣。好，想要呢拼出什么成果来呢？可能又逢到了什么对手横刀夺爱，别人呢？ 抢先一步把功劳呢或是业绩都抢走了，那真的呢会让你觉得是比较心寒的哦。属龙的朋友听仔细喽，如果你想要解决这个问题呀，哎，记得无论你做什么事情呢，都要把你的笔记本带在身边哦，哦，务必做好你每天的工作日志。 那这个工作日志不是叫你回家写回忆录啊，不是哦，而是把你当下听到的事情或被交办的事情立刻记录下来。这样子呢，有时效性的呢，你就立刻呢，用你透过你的手机呢，设定提醒闹钟，让每一件事情呢，好所需要做的准备跟跟催事项呢，都重点式的记录下来。老师也会推荐你可以使用，比如说 Google 的日历，因为它是不分。 手机系统的，不管你是使用安卓或者是 iOS，都能够并用哈。那把所有的事情记录下来，设定了提醒之后，你才能够把本月份的伤害降到最低。否则，不管是你过去是否是让人家觉得你很精明、很干练，在这个月都会因为这些细枝末节的问题，坏了你整盘棋。OK，好，再来，我们看下一个生肖是我们属蛇的朋友。 好运程度在这一个月是一颗星，凶星强度来到了十五趴。这个月属蛇的朋友呢，除了务必要保持低调，更要管好你的嘴。其他的不要多想喽。属蛇的朋友在今年的流年呢，属于岁破。那这个月呢，这个岁破的力量会加重仇克的月破，一整个就是跑步会跌倒。 走路撞到脚，很不顺遂的一个月啊。所以如果说你有信仰的，不妨去保生大帝的庙拜拜保平安。那在台北的朋友呢，老师知道在圆山捷运站旁有一个大龙洞的保安宫，它的主祭呢就是我们的保生大帝。其他县市呢，大家可以在网络上搜寻一下。如果真的找不到，我们可以在。 每个月的初一、十五，或者是初二、十六的部分，到你居住去居住的地方呢，比较大的福德正神庙去拜个拜，保个平安，也就过咯。当然，属蛇的朋友在这个月份，除了你会觉得，诶我诸事比较不顺之外，你也要特别留意，就是血光之灾，骑车、开车，甚至行走在马路上。 都要注意一下周边，不要当一个低头族哦。那如果说你是从事工地相关的一些师傅啊，也要非常注意工具上的使用啊，以免造成一些公安的意外。这个月份呢，您可以的话，最好是在我们的呃节气交接前，也就是在国历的五月五号之前哦，先先去捐个血，那做功德兼破这个血光的灾哈。 那捐出来的这个血量呢，可以大幅的降低你这个血光血刃的这个力道。你也可以当做被老师骗一次嘛，去捐血，你还做了功德，何乐而不为？对不对？好，下一个生肖是我们属马的朋友喽。属马的朋友在本月份的好运程度是四颗星，凶星强度来到了十九趴。 这个月属马的朋友，请继续享受那强大的运势。虽然没有比上个月好，但是属马的朋友的大运呢，余威仍在。做什么事情都是老神在在的啊，不能说完全一帆风顺，日一日千里，但是如鱼得水还是做得到的哦。这个月啊，我们这个属马的朋友有一个小毛病，就是你凡事都懒懒的，爱动不动。 能休息就不想做事，能吃就不会少吃。哎，属马朋友，这样不是很理想哎。你知道，人在好运的时候，就是要多努力、多储备能量，这样子你在运不好的时候，你才有粮草可用啊。你总不能因为我觉得哎，我现在好顺心如意，你就忽略一件事情。我们说的哦，风水轮流转，对不对？那如果你现在老神在在。 后面可是会吃骨头哦。不要说老师没有提醒你哦哦。那这个月属马的朋友要远离酒精，哎，晚上就尽量不要去小酌了啊！不要啊，多喝美式咖啡，让你的精神保持专注，让精神专注在我们的学业上或者是事业上，这样才是比较好的做法。不然呢，你会因为太过顺遂开始代谢，那千里马都会变成。 肥马胖嘛，你想跑也跑不动了嘛，对不对？好，下一个生肖是我们属羊的朋友。属羊的朋友呢，本月份的好运程度是零颗星，凶星的强度是十五趴。我们属羊的朋友在这个月呢，稍微可以喘一口气，但是其实你的运势哈，仍是属于中下。有一半的时间呢，你都要烦恼日常琐碎的事情。 其实都不是大事，可是因为很多很多小事情累积起来，你就会觉得心里是比较烦闷的。除了你要忙进忙出打理内外，还要不断的给自己心灵的鼓舞一下。那我也不得不说了，在前几个月的这些日子，对属羊的朋友是有点难熬哈，心情的不美丽呀，外在的压力都会让你感觉就是扎扎实实的很揪心。 不过呢，我们随着这个时间慢慢的推移啊，属羊的朋友在这个月开始，你的运势也会慢慢的开始转好。虽然你不能说整个运势大开，但是好的开始就是成功的一半啊。属羊的朋友呢，就是要选择稳扎稳打的方式，你不要急，因为你越急越会出事，而且要尽量去避免做一些有风险的事情，比如说投资股票。哎，因为属羊的朋友根本就是。 活生生的明灯，根本就是一个反向指标。不要说呢，手头上的投资项目呢，过去就好了，哦，不如摊平啊，来加码。那想说未来涨起来就会回本啊，好，可是呢，跟别人做一样的事情呢，你就不能去期待会有不一样的结果。因为对属羊的朋友，除非你是百分百确定的，不然你不要去做这些投资，都是比较安全的。 即便你有那百分之九十九的把握，属羊的朋友还是很有可能会落入那一趴的风险豁然率耶，所以这又何苦呢？好，所以老师会建议属羊的朋友务必胆小怕事的做事风格来警惕自己，只做你人力范围可以的，只要需要扛到风险的，不管是别人的话术再好、再美丽的，话语都可能是危险的毒药哦。 好，如果是属羊的朋友在问老师说：“哎，老师，那我到底什么时候运势才会开呀？”老师就会跟你讲哦，你不要问收获，问耕耘，要好好耕耘，你还会怕时间到了没有收获吗？好，就怕你一时心急，哦，按苗助长，那就是为你自己埋下了失败的因子了。这个月属羊的朋友，老师也会建议你要多喝温开水，多吃蔬果。 肉类的部分少吃一点，这样子对于你的思绪会比较清明，也比较不容易做出错误的决定或是判断喽。再来下一个生肖是我们属猴的朋友，属猴的朋友在这一个月的好运程度是四颗星，凶星强度来到了二十三趴。这个月属猴的朋友是扎扎实实的要面对挑战。 凶星的反扑呢，会减弱我们好运的程度。如果说我们在四月份啊，属猴的朋友，你有好好的打拼了，有很好的去努力，那相对在这个月，你的问题会是比较小的。因为在国历四月份的努力，在农历五月份的时候会来做收成。可是如果你上个月你还是在那边慢条斯理的想的很多，做的很少，那这个月就是你吃尽骨头的时候了。 你不要以为就是日复一日，太阳底下没有新鲜事。这个月你就是觉得怎么会有这么多的新鲜事，真的会让你苦不堪言哦。本来你觉得诶，时间到就会 OK 的事情，就忽然出问题，让你很不 OK 啊。又或者是说，本来这个月要开始进行的东西，诶，忽然冲出一个程咬金，他让你看得到，吃不到，做不到。 好，所以在这个月份，属猴的朋友，你做事情可能会充满了变化跟不甘，但是呢，只要你最终的目的还是可以达到，即便你的收获减损了一半，啊，就算是被人家横刀夺爱给叼走了，气到不行，我还是会建议你不要太去在意，因为没有什么事情是理所当然的。你只要现阶段注意，我要好好的掌握每一件事情的进度跟催。 加上适当的了解跟落实，这样子你才能够保佑你原本属于你的丰硕果实跟成果喽。这个月属猴的朋友，老师会建议你在户外运动啊，要多喝水啊，多注意你的衣着的一个整洁度啊，这样可以改善就是你本来觉得很急躁的这个磁场呢，也相对会缓一些，也可以让自己的心灵呢处于比较稳定的一个状态。 这样子在处理事情的时候呢，相对的也会觉得比较稳定、比较踏实一点喽。好，下一个是生肖，是我们属鸡的朋友，在本月份的好运程度是两颗星，凶星强度是十七趴。这个月属鸡的朋友，哎，总算可以昂首阔步一下子了哦。上个月的低潮啊，在这个月就像了拨云见日一样，一整个就是豁然开朗了。 属鸡的朋友，在这个月可以将充满着亢奋的能量、满满的企图心以及充足的精力来迎接各种各样的挑战。所以这个月属鸡的朋友就是要属于好好把握的月份，做好行事计划，然后无论如何都要达到目标，就像一只充满了斗志的斗鸡一样。除非达到目标，你绝不松口，啊。 千万不要因为过去的这个压力呀，好，或者是心情上面的一些不悦，然后就放着慢慢等，那可是会非常浪费的。因为在这个月，对于属鸡的朋友来讲，可是说一个非常影响深远的一个月份。这个月如果你让它日复一日的荒废掉，那不仅你下半年整个会被影响，无法提振，甚至也会让你明年很多事情是没有办法进行的。 也就是你在这个月其实是一个很关键的决策月，所以对于属鸡的朋友，这个月尤其是女性朋友，老师也会建议你呀，要先放下你一切的这个心情跟感受。女人把自己当男人，男人把自己当猎人，集中你所有的火力跟你的精神在你的事业上，或者是结交对你的事业上有用的人际人脉关系，把一天当三天用，哈。 这什么？这个月啊，想要享受、想要休息，都先抛到脑后，等下个月再说。好，如果你刚好一整年只看到老师的频道一次，老师希望你就是这一次，代表你的福报呢，非常的够，也非常的足，因为你才会听到老师这么关键的一个提醒嘛。那这个月属鸡的朋友呢，饮食方面呢，会有那种食之无味的感觉，虽然你很繁忙，你会忘，甚至会忘了要。 进食要吃东西，但是呢，你还是要多多少少的吃一点了哈，不然的话，我们可能也会赚了银子，伤了身子啊。这个月的气场呢，主要是要督促你呢，要拼了命的奋斗，其他的就没有比这个还要更重要的喽。下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友在本月份的好运程度是一颗星，凶星的强度是十九趴。 这个月属狗的朋友啊，想要打哈欠哦。这个月就是懒洋洋的感觉，非常难去除哦。哎，做什么都没有觉得没什么兴趣，也提不起什么干劲。明天早上要起床去上班上课，对属狗的朋友都是一大挑战哦。如果你想要待在冷气房里面吃饱睡睡饱吃，那你不就去当 s n o o p y 就好了嘛？哦，因为你根本就不想动嘛。 赶快打起精神哦！再怎么样呢，你也要当二郎神的哮天犬啊！为了迎接将来的好运，到老师会建议属狗的朋友呢，在这个时候你要战胜你的惰性。这个月属狗的朋友需要大量的咖啡因来促进自己的奋斗。不管你是要喝可乐，你可乐也有咖啡因嘛，或是喝咖啡。这个月属于你的绝佳耕耘期，是你的耕耘月。 外面许多好事等着你，只要你愿意出门，付出勤劳，付出你的汗水，那你的事情呢都会有所进展。可是呢，如果你觉得现在才五月嘛，我还有七个月才会年底啊，今年还长的。如果你是这样想啊，那你会错失很多很好的机会，很多人脉跟资源也会流失。 所以，现这个月你务必要多接触、多建立，这样子才不会错失你下半年的好时机。那也会因为你现在耕耘好彼此的关系，跟催的这些的业务进度，在不久的将来，你也会得到你心里期许的巨大回馈。这也是你必须需要的绩效，或是在你需要的这个时候呢，他们会给你及时的一个收获。 所以这个月呢，属狗的朋友，给自己多一点的能量跟刺激啊！我们可以多吃一点高蛋白的食物，或者是辛辣的食物，配上一点烧肉，好让你的整个的力量可以吹起来。这样子，在这个月的这个奋进的时候啊，你就会发现，在不远的将来啊，你可以获到很大的收获。 所谓的大军未动，粮草先行，所以先喂饱自己，然后再往前冲。好，这个月如果你不做，后面运来了，你能做什么呢？因为你可能天时到了，人、人和、地利不不到位呀，所以这个这个月份就是要把你的人和跟地利呢先巩固好，等待下半年的天时喽。好，所以这个月切记的是我们属狗朋友的准备月。 最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友在本月份的好运程度是两颗星，凶星的强度来到了二十趴。这个月呢，我们属猪的朋友呢，不只要当可爱的猪宝宝，还要当一个没有存在感的空气猪。这个月可以说是我们属猪的朋友呢，正坐太岁中最凶险的一个月份，所以这个月老师只能建议少说话。 多做你分内的工作，遇到委屈先不要急着发脾气，好好说，慢慢说，最好风头上也先不要说，等你晚一点再说，这样你才可以避免不必要的冲突。那这个时候呢，我们这个属鸡、属猪的朋友呢，如果你是属于外勤的，你还是因为业务需求需要往外跑，与其去争取大量的订单，不如。 把你的精力放在耕耘陌生市场的开发，哦，那或者是维持旧客户的一个温度，哦，也就是我们所谓的做你的这个 CRM 的部分哦。不要担心，因为寒冬之后必定是春暖花开。每个人呢都有运势高低起伏的时候，你现在维持好跟客人的关系，用笑容跟用你的态度呢，让对方记得。 这个耕耘呢，总是会开花结果的嘛。不久将来，他们可能会想到你这上半年的努力、忍让、谦和，哎，最后呢，这些就会像一串一串的大葡萄，结出又香又甜的果实。届时呢，你现在呢的辛苦呢，在那个时候，你就会打从心底微笑出来，好不好？这个月我们属猪的朋友啊。 夏日的白天，你可以多出门去散散心、散散步，最好去踏青，比如说，或者是我们去公园，或是去爬山、赏花。但是，只要一到了夜里呢，尽量就早一点回家，不要在外面逗留，除非你是夜班啊，不然的话呢，夜晚对于属猪的朋友呢，在这个月来讲的话，是负面影响比较大的哦。这个月属猪的朋友，什么都可以多吃。 除了酒精跟咖啡之外，哈，想吃就吃。当然这样子可能会胖，但是呢，唯有吃的多才能够安慰你疲惫的身心，哦，那这也是不二的方法啦。那能够让属猪的朋友在这个月份呢，心情呢得到相对的稳定呢，似乎呢，也就是给予你自己最好的另一种能量方式了。 好，以上是我们五月份的生肖运势月报。我是金玲老师，请务必在下方帮老师按下订阅、分享跟赞，这样子你才可以每一周收到老师的贴心运势提醒哦。需要咨询的朋友也可以在下方的列表跟老师联系。老师爱你们哦，请记得订阅，拜拜，我们下次见。